冷めない恋をし示すずっと この気持ちをもし君に伝えたって迷惑かな分かっていてもこの気持ち抑えきれずにこぼれ落ちる変わるのが怖くて向き合えない